Live or die, to koniec na wasz czas Dawaj gaz, wtedy mógł się zjarać i zniszczyć was Walę was, żeby było coś zło Moja armia drugie ZOMO, powiedz tylko słowo A upierdolę język strogo, czas to złoto Słuchaj mordo, to jest Merlin, no i Bogo Twoja pizda lubi w czoko, na ulicach tylko oko KRT, mnie podziemia lub martwy Martwy, martwy, martwy, martwy, martwy, martwy Odlatuje jak ten tak, mówił to nie jeden mak Nadal twierdzę to jest szat, nie jestem twój zapas brat Bo prędzej byś mnie okradł, fejków częstuję kur...